Hej! Daniel Lutzer här med min kollega Roger Kronholm. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om vårt gripdon PGM plus P. Marknadens särklass bästa universalgripdon. Men innan vi gör det så måste vi dra lite historia. 1983 lanserade vi det första standardiserade gripdonet på marknaden. Sen kom PGM plus och sen kom PGM plus P nu då. Vad var den stora skillnaden mellan första och andra generationen? Jo, den eh, största skillnaden är man tittade på styrningen. Den första generationen har tre spår, som du ser här. Detta utvecklar man eh, till vårt patenterade multitandstyrning. Och det menas med att man har fler klackar, spår, som själva styrningen går på. Detta medföljer att man får en större area som gör att man kan ta upp mer moment. Men vad innebär det för kunden då? Fördelen är att det blir mer robust skrivbord och i och med att du kan ta upp mer moment så kan du ha längre fingrar. Det är bra. Mm. Men tredje generationen, vad har hänt här nu då? Där har vi tre fördelar. Uh, första fördelen är att man har vidareutvecklat den här multitansstyrningen som jag nämnde. Uh, så man har ännu mer area, ännu mer yta. Då. Uh, så det blir ett betydligt mer robust gripdom och du kan ha ännu längre fingrar. Andra fördelen är kolven som lufttrycket där har man optimerat mot huset om gripdomen, så de har en större area även här. Arean med lufttryck genererar ju en kraft ut, så den har blivit betydligt högre på fingerrörelsen. Öppnas ner. Tredje fördelen är att vi har slipat in små fickor på styrningen. Ni ser det blåa här. Dessa fickor eh, fångar upp smörfettet. I och med att smörfett är som all media vill alltid ta den enklaste vägen. Så trycker man ihop två sidor så vill ju fettet antingen gå ut dit eller hit. Så istället för att vandra ut så vandrar det in i fickan. Så att nästa gång man öppnar eller stänger gripen så smörjer man styrningen. Varför ska jag som kund välja det för den gamla PGM Plus som fungerat jättebra hos mig? Mm. Du har ju betydligt mer robust grip Starkare och du kan ha längre fingrar. Det är till och med så att eh, man kanske kan gå ner en storlek på gripen Eh, dessa Gripen finns ju från 2,5 mm upp till 45 mm i slag per finger med en kraft från 180 till 2600 Newton. Så fördelen här är att till samma applikation så kanske man kan gå ner i storlek. Speciellt om det är utrymmesbrist. Men om jag har ett PGM plus idag och vill byta det. passar det min applikation bara rent av? Eller måste jag bygga om allting? Nej, det passar eh, utan att behöva någon ombyggnation. Det är samma byggmått och det är samma interface, både mot maskin och mot fingrarna. Men om jag förstår dig Daniel rätt så innebär det att om jag väljer PGM plus P så får jag ett som både är starkare och ett bättre livslängd och längre smörjintervaller än det befintliga jag har. Absolut. Och det är det som är själva fördelen med tredje generationen då, PGM plus P. Bra. Mm. tack så mycket för att ni tog er tid. Tack så mycket.